رابعة اخوان خرفان نابلين مسلحين يستاهلوا الأرض فض اعتصام رابعة والنهضة تسبب في موت 1000 شخص طبقا للبيبلاوي وزارة الداخلية أعلنت أن عدد المعتصمين أكثر من 20000 تم الوصول ما بينهم على 39 قطعة سلاح يستاهلوا القتل صرح محمد ابراهيم ان وزاره الداخليه كانت متوقعه 10% خسائر من المعتصمين. قامت قوات من الشرطه والجيش بقفل جميع مخارج ميدان رابعه العدويه. خلال 12 ساعه تم قد الاعتصام بنجاح. استاهلوا القتل. خلينا نتفق ان مرسي وجعته تاجروا بالدين وبيجروا ورا الكرسي. بس هل ده معناه اني اوافق على قتل مؤيديهم؟ سيبك من كل الكلام ده. المشكله في رابعه اكبر بكتير من كام واحد مات. المشكله في رابعه كام واحد سقف وقال يستاهلوا القتل.